нов економско-социјален совет, формирање на локални економско-социјални совети во општините, донесување на закон за мирно решавање на работни спорови и така натаму. Значи тоа се сет на иницијативи кои што позитивно биле решени и преку кои што синдикатот ја покажа својата вистинска улога во остварувањето на правата на Еве други сет на активности кои што се ги покренал синдикатот, меѓутоа не доживеале успех, односно биле неуспешни. Тоа е приватизација според моделот работничко акционерство. ССМ покрена иницијатива во 1993 година, меѓутоа не беше успешно одбрането. Понатаму, собирање на 150.000 подписи за распишување на референдум за предредни парламентарни избори ССМ во 1993 година, тогаш беа собрани не близу до 150.000 подписи, не знам од кој причини не продолжи оваа акција, но не е битно, битно е дека оваа акција не успеа воведување на суд за работни спорови, оваа иницијатива ја покренува ССМ од многу одамна, меѓутоа се уште немам сознание дека оваа иницијатива може да биде верифицирана. Донесување на закон за колективно договарање оваа иницијатива ја донесе има покренато од КСС, донесување на закон за синдикати од КСС, донесување на закон за економско-социјален совет КСС, решавање статусот на спечените работници со над 25 години работен стаж ССМ, кој што не беше еве мовте на синдикатите, односно мовте на трите социјални партнери без база на издржувањето, кој што сум го направил во периодот од 1992 година до 2012 година. Меѓутоа, ова е во 2010 година, пресек во 2010 година. Значи, сите анкетирани и сите интервјуирани кои што ги придобивав по податоците има обврска да го оценат, да оценат мопте и улогата на синдикатот, на владата и на работодавачите од 1 до 10 и еве ги податоците преку графиконот. Владата добила значи била оценета како најмокен партнер значи во овој триаголник на на трипартитни институции, работодавачите се втори, а синдикатот е на последно трето место. Интересно е, кога разговор со еден поранешен министер за труд и социјална политика, подготвувајќи го овие истражување, ми речи следно. Синдикатот е помокен од нас работодавачите, дури некогаш и помокен и од нас владата, меѓутоа синдикатите треба да се обединат, да бидат солидарни, единствени, и тогаш ќе бидат помокни од работодавачите, ќе бидат помокни од владата. Значи, вас Значи, во моментот пресекот во 2010 година синдикатот има најмала моќ во однос на трите социјални партнери. Како да го одбележиме правима? кој што беше многу актуелно ден Ќе го кажа мојот личен став. Секој синдикат си има свое легитимно право да се определи своја методологија како ќе го организира и одбележи овој светов празник на меѓународното работничко движение. Меѓутоа мојот став е следниот. Синдикатите на 1 мај треба да видат на Не да бидат радикални, не да бидат деструктивни, не да бидат анархистички настроени, сокршени. Меѓутоа, треба да излезат на улица, на, на улица, на площа, со едно предходно осмислено дефиле, и подготвени пораки, социјални пораки кои ќе бидат прочитени на крајот од протестот, и мислам дека 1 мај а, погрешија што синдикатите некако го ставија на овој празник за, за ветрина, позадина, и се применуваат некои други методи, меѓутоа јас го почитувам, тоа е легитимно право на секој синдикат. Меѓутоа мојот став дека синдикатите тој ден независно од која идеолошка провиненција е тој синдикат. Сите заедно сдружени, треба да излезат и да искажат својата мок, својата сила, да покажат задите пред работодавачите пред владата. Тоа е мојот став. Значи, тоа сум го практикувал кога сум бил во синдикатите, кога уште не се протестирало, ние 2001 година организирахме протест во Штип, на кој што присутствува околу 500 стечици, работници, незадоволни и така натаму. За да потоа ССМ и некои други синдикати почнаа да протестираат. Али ние сме како општински синдикат биле дел од структурите на ССМ. Тоа е исто како и ССМ да протестира од 2001 година во Штепа. Кои се причините за палење на моќта на синдикатот, односно улогата на синдикатот? Зошто не ја остварува Нешто кажав преку моето Раздавање тоа правило на бројот на синдикално членство, а со тоа и финансиската ноќ, значи синдикатот ја губи полека својата ноќ. Слава солидарност помеѓу синдикатите. Подложност на синдикатите на политички бријани. Знаете дека 94 година некои синдикати поддржаа кандидатура на преседателски кандидат. Понатаму, некои преседатели на гранските синдикати, од некои синдикати, конфедерации, федерации, ставија на листите на партиските листи своји кандидати, односно лидерите, некои лидери, не сите. Некои лидери кои што се имаа амбиции во политиката. И на крајот подршката на изборна програма на партија во 2002 година. Тоа мислам дека овие политички подршки синдикатот, бројниот, најрепрезентативниот синдикат го чинеше многу, го чинеше не единствено. Чинеше расцеп во раководството. И затоа мислам дека една од моите препораки кои што ќе ги дадам сега на крајот, за да се подобри улогата на синдикатот е дистанцирање од политичките партии. Мислам дека синдикатите, ако сакат да имат своја автентична улога, треба да се дистанцираат од политичките партии, да градат социјално партнерство, меѓутоа да не бидат приврзок или во функција на некои партиски цели. Значително подобрување на солидарноста помеѓу синдикатите, знаеме дека многу акции и а, работнички права беа скратени токму поради тоа што синдикатите не истапија солидарно заеднички во одбраната на работничките права. Подобрување на бипартитниот, т.е. колективното преговарање, трипартитниот социјален диалог, трипартизмот е подобрен преку функционирањето на економско-социјалниот совет, меѓутоа оставам резерва дека бипарти, бипартизмот, односно колективното преговарање во Република Македонија се уште го нема заземано вистинското место. Има и други причини, може и другите мои соговорници или колеги кои ќе реплицираат става на моето излагање, ќе кажат нешто свој со своји аргументи и на крајот да продолжи процесот на формирање на локални економски социјални совети во општините. Исто така мислам дека и тоа важно прашање преку кој што може синдикатот на локално ниво да се ја својата улога во заштитата на работничките права. Ето толку благодарам, може би малку го злоупотреби времето, не знам колку надмина во позволеното 20 минути. Јас се извинувам уште еднаш, си го задржувам правото да реплицирам или да се вклучам на некои од другите мои колеги кои што исто така да искажат своји ставови. Благодарам на колегата доцент доктор Андон Крушев за да наистина квалитетното излагање. Uh, јас мислам да направам сега сублимати, меѓутоа ќе го оставам ова за крај, последниот дел кога ќе имаме дискусијата и кога се надевам дека ќе имаме повеќе прашања кои што ќе ќе покренеме. Сега збор давам на uh, доктор Живко Митрески, председател на Сојузот на синдикатите на Македонија. Поведате. Во секој случај, академската основа представува едно од основите која се надава и вие ќе искористите во текот на вашиот живот. А да се зборува денес за синдикатот, за синдикалното движење, на вистина представува еден исклучителен предизвик, предизвик од повеќе причини. Пред се заради тоа што синдикатот и синдикалното движење на вистина е исправено пред тешки предизвици, што ги наметна од една страна глобализацијата на капиталот и од друга страна неможноста на, јас би рекол, отворено зборувам на синдикатите генерално во светот, во светот да изнајдат една генерална стратегија и се на пат се уште да бара да изнајдат таква стратегија која ќе овозможи да го завземат своето место кое историски го имаа во период или пак преку нови стратегии да изнајдат начин на некој а, друг приот да му се спротистават на притисокот, на сериозно притисок на глобализацијата на капитал. Слично бевме и ние во рамките на Сојузот на синдикатите на Македонија ставени пред една таква дилема и во начинот на сварувањето на својата позиција и улога но бидејќи зборувам за синдикат, верувам вие знаете, имате нешто прочитано за синдикат, но само да навратам терминолошки значи, од каде збоја зборот синдикат, да, значи потекот од од збор синдик, што значи лице што некој помага во правото, односно организација која некого застапува, тоа е значи синдикот, и точно преку терминолошкото објаснување, преку историското појавување на синдикатите некаде на почетокот од индустријската револуција преку а, дефинициите и обидите да се дефинира што значи синдикалното и синдикалното движење треба да ја бараме нашата позиција, но во секој случај станува збор за организација на работниците која најчесто се поврзува со остварувањето и за, за стапувањето на социјалните, економските права и интереси на работниците во секоја држава, во секоја земја, слично значи појавата на синдикатите која во ден денес ни за детерминанти влијаеле со цел да ја дефинираат и да ја утврдат позицијата на синдикатите на синдикалното движење, почнувајќи од историски, економски, социјални, културни, односно сите овие фактори влијаеле на некој начин да се дефинира таа позиција. Судајањето на новото раководство во 2010 година наистина направивме сериозна анализа во рамките на сите овие детерминанти, на кој начин да ја споделиме и да ја реализираме нашата позиција и улога. Сојзот на синдикатите на Македонија кој е најмасовна синдикална, синдикално здружување во Република Македонија, во кој се здружени 18 грански синдикати и како што реков е организација која што му возможува на доброволна основа по демократски принцип да се здружат во 18 градски синдикати заради освојување на социјални и интереси. Анализата да продолжам покажа дека во рамките на сеткупните односи во Република Македонија требаше да тргнеме од одредени парадигми присутни, од одредена нормативна поставеност и врз основа на позициите и утврдената нормативна поставеност на законодавството, прецедентното законодавство во Република Македонија, од аспект на постоењето или на недоволно постоењето на трудовите стандарди, од аспект на она што значи практична реализација на правната заштита и од она што значи институционална поставеност на синдикатите во Република Македонија, да ги бараме и да ги дефинираме нашите синдикални политики и да го моделираме на некој синдикалното движење. Таа анализа што покажа? Покажа дека во Република Македонија действува закон за работни односи, кој често пати се менува и кој за жал од 2005 година, која ја најодговорно тврдам и ја квалификувам како една од најкатастрофалните, најскандалозните години каде што е донесен закон за работни односи, каде што во голем дел се делегитимира позицијата на работниците во Република Македонија, вклучително последователно оваа низ мерки кои влијаа и слабење на позицијата на синдикатите. Она што ни преостана да делуваме во рамките на овие неколку основни постулати. Значи да делуваме да го спречиме падот на работното законодавство и новелите кои се присутни во Република Македонија во Законот за работни односи од 2010 па натаму, да го спречиме тој таков и таков тренд од друга страна да овозможиме збогатување на трудовите стандарди со постоењето или непостоењето на низа број на конвенција од страна на Меѓународната организација на трудот, да ја подобриме институционалната поставеност на синдикатите во Република Македонија, која во до тој период вистина беше многу формална, многу очејна, и на некој начин да утврдиме одредени правила на игра кои За жал, државата ги имаше наметнато преку Законот за работни односи, вклучително во делот на определувањето на репрезентативност, односно во делот на определувањето во рамките на синдикалната сцена, кои ќе бидат тие играчи, кои ќе бидат носители во делот на десувањето на синдикатите. Од тие причини, значи, отворивме еден поширок фронт во делот и на зацрснување на нашата институционална положба. За жал, таа беше до 2010 година многу скромна и беше на многу формални позиции поставена, а да не зборувам што не имавте прилика од колегата Мекошев да чуете дека до 2010 година функционираше економско-социјален совет во кој буквално кога настојувавме да му објасниме на останатите е, субјекти кои доаѓаа од странство, било тоа да се од Европска конфедерација, од Светска конфедерација или од други здруженија кои се занимаваат со социјалните и економските политики или со синдикатите, да му објаснеме дека тој е економски социјален совет со оглед на тоа што немавме идентификувани обетни партнери кои треба да ги спроведуваат сите тие социјални и економски политики, бидејќи како партнер во тој економски социјален совет се, се јавуваше Стопанската комора, која ни оддалеку не представува социјален партнер, И од тие причини настојувавме значи, да ги дефинираме позициите на социјалните партнери на нов начин и, како што кажа колегата, да го формираме економско-социјалниот совет на национално ниво во август 2010 година и од што натаму можем да кажем дека започнуваме една активност која претходно и поред, според податоците можете да видите, не беше практикувана пред се приносењето на клучни закони посебно од да областа на работното законодавство или во да областа на ситуација закони кои креираат социјално-економски политики да бидат задолжително присутни претходно превентивно. Значи, она што му недостасуваше ни за години на синдикатите во Република Македонија беше по свесту од кога нешто ќе беше направено, а тогаш е многу потешко нешто да промените во рамките на законската регулатива, отколку претходно превентивно на ниво на економско-социјален совет исто тоа да го реализираме. Ние не случајно заради низа критики кои ги трпевме од дел што сме направили од 2010-та, од 2000 до, до сега, издадовме една книжка каде што хронолошки, тоа е ова брошура што постигнавме, или програмски потврди, во кои останатите делови хронолошки по години јасно потенцираме кои се тие измени во Законот за работни односи, Нема да ги коментирам нано за 2010 година, значи направивме еден таков исчекор каде што не дозволувавме прецен рестрикција, иако бевме доста време обвинувани дека сме дозволили рестрикции. Последните измени само ги спомнам од 2013 за кој некој ќе излегува на телевизија за да биде вака атрактивен, ќе каже имаме континуирано кршење на работничките права, но во 2013 година Значи имавме само неколку измени кои одеа во прилог на заштитата на одредена целна група, тоа беа забрана за дискриминација на мајките, жените, родилки, бремените жени, каде што навистина идентификувавме дека во голем дел имаше отстапување и беше реализирана дискриминација на тој план. Понатаму во овие новели од 2013 ја зајакнавме позицијата на областите, каде што утврдивме дополнителни образки на работодавачите, вклучително и при доследно имплементирање на директивата за информирање и консултирање и обврската на работодавачите да ја утврдуваат и висината на платата, понатаму зголемување на мандатните казни, борба против непријавените работници, каде што возможнивме над две непријавени, два непријавени работника доколку бидат утврдени, во тој случај врската на работодавачот да биде 70% платата да биде исплатена со исплатени придонеси за социјално и за пензијско осигурување. Така да направивме наистина и во делот на евидентирањето на прекувремената работата, прекувремената работа и по електронски пат дори да се реализираат тие активности, односно тоа беше еден процес како дел од активностите што ги имавме во рамките на нашата заложба за подобување на работното законодавство, па речено минатата година и во делот на еден од сегментите во колективното преговарање подпишавме колективен договор за енергетика прв пак во историјата на синдикалното движење во Република Македонија. Направив мисли измени каде што се зајакнува позицијата на сезонските работници, така да настојувавме да значи, да го запреме, тој процес, а од друга страна, до 2010 година во Република Македонија од осамостојувањето беа ратификувани само 4 конвенции. Ние успеавме во овој период од 2010 година па наваму да ратификуваме 8 конвенции на Меѓународната организација на трудот, од кои минатата година трите поврзани со конвенцијата за колективно преговарање и конвенциите посветени на работниците во јавни служби. Значи, настојувавме преку оваа нормативна поставеност, преку подобрување на состојбата во трудово, во трудовите стандарди преку конвенциите, да направиме значаен исчекор, Направивме значаен исчекор посебно кај при практицирањето на конвенциите, посебно конвенцијата број 94 за јавни набавки, каде што иако во јавноста не е популаризирано, обезбедивме преку спроведување на ваквата конвенција да вметниме социјални клаузули во сите договори каде што се изведуваат јавни действија, така да а, имавме повикани представници од Светска банка и од Европска банка, каде што во рамките на практиките од Европска Унија кои се присутни при издавањето на такви кредити да обезбедиме значи имплементирање на конвенцијата за јавни набавки. Што се несува до делот на институционалната поставеност и потребата од зајакнување на позицијата на дестувањето на Сојузот на синдикатите на Македонија и на останатите синдикати, настојувавме значи да ги редефинираме позициите во институциите, почнувајќи како што кажав од национално економско-социјален совет до обезбедување на значајни стратешки позиции во Националниот совет за евроинтеграција, значи исклучително и значајно оценивме дека е позицијата и практиката синдикатите да се присутни во овој национален совет за евроинтеграција со оглед на значењето и со оглед на пратењето на политиките кои има државата посебно при имплементирањето на трудовото законодавство во нашата држава И од тие причини посебно настојувавме значи да да обезбедиме такво присуство на синдикатите во овој совет и на некој начин да видиме постојано во континуитет информирани за начинот на агендата која има владата при имплементирање на низа закони од Европската унија. Понатаму ја зајаснавме нашата позиција со представниците во Националниот совет за безбедност и здравје при работа каде што оценивме дека во голем дел имаме сериозни проблеми во делот на стварувањето на заштитата осветена во околу безбедноста и здравје при работа. И исто така обезбедивме присуство на наши представници во комисиите во парламентот на Република Македонија, посебно во рамките на законодавно-правната комисија, комисијата за труд и социјална политика, политика, комисијата за еднакви можности и уште двете други комисии каде што оценувавме дека на вистина е потребно. Со оглед на тоа што често пати до 2010 година, барем нашето чувство е дека Сојузот на синдикатите на Македонија се јавува често пати како посматрач во делот на спроведувањето на политиките за вработување. Се вклучивме во сите национални програми за вработување, се вклучивме во националната програма која генерираше отварање на работни места и градење на стратегии на а, млади лица, посебно на оваа категорија, така да сакавме да го пополниме со наше присуство и овој простор, за да ја закниме позицијата и на меѓународен план, а со тоа исто така во одредени моменти за да ја обезбедиме логистичката подршка на светското синдикално семејство и на светското синдикално движење, Прв пат во историјата на Република Македонија, минатата година Сојузот на синдикатите на Македонија беше примен како равноправен член на Светската конфедерација на синдикати, како најмасовна, најуниверзална организација во која се дружуваат сите синдикати од целиот свет и станат исто така придружни членови на Европската конфедерација на синдикати. Значи, ја направивме и ова агенда со оглед на тоа што во рамките на тоа лобирање сметаме дека во дадени моменти тоа како ќе не биде потребна ваквата помош и логистика која треба да имаме во светското синдикално движење, што се однесува за подобрување на нашите позиции во Република Македонија, обезбедување на она што беше констатирано и од анализата на колегата Мехошев, дека на вистина во делот на солидарността во рамките на синдикалното движење во Република Македонија пројавени се сериозни недостатоци, сериозни амозитети. На иницијатива на Сојуз на синдикати на Македонија го подпишавме меморандумот за заедничка соработка со Конфедерацијата на самостојни слободни синдикати и со Унијата на независни синдикати. Значи, со оние синдикати кои на некој начин се легитимирани во Република Македонија, со на тоа што а, Конфедерацијата на самостојни слободни синдикати се репрезентативни, репрезентативен синдикат, а унијата на независни синдикати е синдикат кој е примен како членка во Светската конфедерација на синдикати. Овој меморандум, идејата ми беше да биде широко отворен и за другите синдикати кои би изразиле желба да се приклучат и да се вклучат во одредени на актив... наши активности, меѓутоа до сега немаше пројавена некоја поголема желба за приклучување на овој меморандум. Значи, правевме низа действија во делот на реализација на нашите активности, во делот на правната заштита, како што беше споменато, таа е бесплатна и во текот на минатата година обезбедивме бесплатна правна заштита за над 3633 постапки правни кои ги водивме или некаде обезбедивме конкретна промо, помош на наши работници во висина од некаде 17 милиони 800 милиони денари, кои што како фактички помош беше реализирана од наша страна. Во тие рамки водевме постарки за околу 323 стечени работници и некаде исто така во рамките на тоа обезбедивме некаде помош од околу милион и нешто И тоа е, ви тврдам, најконкретната помош која стечените работници имат добија да во Република Македонија, без оглед на тоа што има низа низа институции кои кажуваат дека се грижат за позициите и за а, интересите на стечените работници, меѓутоа традиционално може да ги погледнете сите овие статистики кои ги има сојузот на синдикатите години наназад, значи во еден континуитет директно сме, сме се поврзани и во решавање на статусот на оваа категорија на работници. Значи, прашањето беше дали на кој начин во колкава мерка се употребуваат и се реализираат и останатите класични средства кои освен ова што го спомнав се средство за остварување на правата и интересите на работниците. Значи дали во колкава мерка ги реализираме протестите, штрековите и така натаму Нашата анализа покажа дека аналогно со подобрувањето на нормативните предпоставки на стандардите, веќе немаме такво класично флагрантно кршење на позициите и на интересите на работниците, само само една напомена, некаде во 2006-2007 година и скоро до 2010 година се соочувавме со проблем на неисплатени плати, посебно додека влеземе во систем на испрата на бутот плати, некаде да со 38% кoma 38,8% неисплатени плати. Оваа година бележиме и нашата анализа уште еднаш ја ставаме во функција само 1,2% од работниците се соочиле со проблем за исплата на плата. Тоа го правевме и во контекст на спроведување на мерките дали и на кој начин ги се реализира законот за минимална плата, измените на законот за минимална плата. Значи, во делот околу реализацијата на протестите и штрековите направивме во меѓувреме како логистика и поддршка таму каде што требало преку градските синдикати секаде како сојуз зборувам со ним дали имавме поголеми штрајкови во рамките неколку пати на мермерен комбинат. Направивме огромен штрајк кој заврши на со исклучителен значаен придон